Hola, em dic Nadia i sóc del Mèxic i aquesta és la meva biografia lingüística. Recordo que des de que era petita demanava al meu pare que m'ensenyés paraules en anglès i en alemany. Quan tenia sis anys vaig començar a aprendre anglès. M'agradava jugar amb els nens i la professora. Cada dia festiu l'escola d'anglès organitzava moltes activitats i concursos Una vegada veig guanyar al concurso de Yetrellar y al premio eran llibres de contas. Amb 15 anys veig enseñar anglès a la mateixa escola, Pero a l'institut la clase de inglés era molt aburrida y veig cambiar de la l'alemany. Era la única alumna a la clase. Me agradaba muchísimo aprender sola, pero la clase al instituto no era suficiente. i vaig anar a l'Institut Goethe de Mèxic i vaig continuar anant cada dissabte fins al dia que vaig conèixer el meu marit, que és francès. Aquest noi francès em va motivar a aprendre francès. Com que des de petita les llengües són part de la meva vida, vaig estudiar filologia anglesa i vaig treballar com a professora d'anglès traductora de inglés-español, español-inglés, como bibliotecaria, pero una etnóloga francesa en México y parlaba cada día en francés. Y como organizadora de eventos y traductora por una fundación alemán a México. Vecho utilizar el inglés y el alemán cada día. Ahora visca Barcelona y aprende catalán Però a casa meva parlo espanyol, francès i anglès amb el meu marit.